Com a treballadors d'autobusos de TMB sentim molta vergonya de la decisió de la nostra empresa, TMB, de reclamar la propietat de, de Vies i de no cedir-la a la gent de Canvies que, porten, que portaven 17 anys fent una tasca importantíssima al barri de Sants. Sentim molta vergonya també de les notícies que estan sortint a premsa, que s'està donant molt bombo als aldarulls que han passat, i hem de recordar que aquests aldarulls, segons la premsa, han costat 60.000 euros al municipi, però <laughs> vull recordar que això no és ni la meitat del que cobren els salts directius de la nostra empresa. Eh, sentim molta vergonya i estarem a la manifestació d'aquest dissabte i des d'aquí també convoquem a tota la ciutadania de Barcelona a estar dissabte a la manifestació de plaça Universitat a les 6 de la tarda.